Yn had anghyfrach na ddechrau busnes yn 1966, gweld bod na le ar y farchnad i gael gwerthu bwyd fel anrhegion i'r diwydiant twristau. A bod yn aelod o'r clwstwr wedi rhoi cyfle i fi drafod hefo sawl cynhyrchwyr eraill, mae o'n gyfle gwych. Mae mynychu cyfarfodydd fel Taste Wales ac yn y blaen. Mae wedi bod yn werthfawr iawn i ni. Ni wedi cyfarfod prynwyr hotels mawr dylanwadol yng Nghymru. Mae gyd i wneud efo'r help na'n wedi gael gan y Llywodraeth, so mae'n wych.